mikonza kana flash lecture na Uganda mwebale kutwagala mwebale kwa kumira kumpeo tusimom kama buliwe lucha feba ani abachali abalamu abatusinge sente nokunyidida bavudde mbulambo ensene ne tweba za dunda omutonzo oyo na kumi haji ngo chani mulamu era tumwebaza nti haji woli tufune sanyo ebigambo ebikuva mu bizimbe gwanga bizimba nisi munafe feba ani abali badda ono nawe kisa kya katonda abakwegala okulaba bogereko nabo bangi naye tebasobola kukwanjula naye tuli ba mukisa tujja tukusanga wano makaago era allah yeyongerere ddala tumwagaza kintu eki akutwera obulamu mashaallah agisaomu gyebale wewale okusiiba ku mulimu tugukoze ate guguno tugutuekyokusatu ekigusiibula kubanga gwavaamu ebibajjo bisatu ekkumi erisooka lyakusaasira ekkumi eryokubiri lyakusonyiwa ekkumi eryokusatu lyakwebaza nga tetuggwayo hmm. kale bwebitunuulira ku muntu alina sense of attitude atunuulire obwetaavu bwekintu nembeera gyebibeeramu awo tekiriiwo sooka otunuulire senganga kyagulanyi yaleka omusango ne gugenda maaso ne bagusala ne bagamba nti aa okulonda kwakuddamu waliwo okubbira okulonda oba okutunulira kuyita mu mateeka era ne chairman wa electoral commission tateekateeka byakola ogwo omukolo si gwa mulala si gwa president gwakakiiko akakole ku byokulonda okulayira ate ani anamusomaavu eyo era ajja kuba yagambye okulondawo kwaliwo mwali mubacontestants be bati gundi yafuna bwati gundi nafuna bwati gundi nafuna bwati kandidate yakulemberamu yono nafuna obululu bwe buti naye ajja alayizibwe nga gwatoka nti ate baga tolayire ani agamba hmm? kakati omanyi eggwanga lino njagala abannauganda n'abaana baffe bamanye nti uganda tefaananyirizibwa n'amawanga amalala mawanga gali amalala tebalina byalo bonna babibuga era oluba ku kibuga ekimu notambula mbayiro bibiri nosanga ogubuga okulala ah, notambula mbayiro kikumu ataano nosanga ogubuga okulala osanga wakatikati awo ensimbi banga erimu ettaka eririma mm. ngaoyita mu masamba era singa ogenza edenmark nagenda okwewuunya nga e, ebibuga eh? n'ebibira biri mu bibuga <laughs> e, netherland eyo mm. kakati ngaomutala gwaffe nga guno bwegutonogusinkaganaga guliko ekibira naye ate amanyumba amatonotono mwegali mukibira nolokosanga ekibuga nga odeeri ano ah, bwe batyo kale ebintu byebayogerako nga aban forests naye kakati ngabano nga kyembadde ntegeeza mu ekyo nti bali mu kwekunga kibanguyira gonaba kampala bwali wakasitunkano hmm. eh? bakwirayo bati nga bano bali bano neewa nekyalo ogenda bakuŋŋanyawo awo nebakuba amasasira gabwatuka balingo gati nze ŋenda ŋenda ŋenda eri bagati okimayoki bwubanga olina emundu enekola coprotation genda nebizuba nga mikono tupu mikono myerere genda bakutte ngirungu yagamba nga let the black ship die abatulaba yono gwe tahaji na tuli omukulu msajja yasoma bitabo bikugamba waliwo mu yagama nti no wali badde ko faculty dean of history hmm. one of the universities in Uganda eh ati eyanga nali gitadde wone ne bajibba eh mm diduwero university weli awe mm naye nali teekateeka okufulumya abaana abalungi ennyo mu ggwanga hmm. eh, so si kusomesa muwawa engabe bituma enako zi mm, no soma napoleon no soma gudi gatayinda kakwate na gwanga lyo ne oli mukumusa <laughs> ebya masomo abazadde bonna uh, mm. uh, kagamba ne byabadde anyonyola ku nnaku lw'abakozi mm. nanyonyola ku bubbi bw'amasanyalaze naye ng'ensi ebadde ensonga nti abatubba si balala yeyakiraki yaliko omukwabo nodira ekitongole kimu nokyawuluzaamu obubajobona ono rejerusale ono ogundi ono ogundi kigondagonda masanyalaze bwe yabadde n'abalwangira obubbi nanga ti kakali amasanyalaze njagala gavu eri direct gyegagenda ku makolero ebintu olwejula kino kino biki biki kutuba nemba wano nga uniti njigula siringi lukumi munsi yange ate ddamu nogamba nti kaka tuzimbye eddamu gindi bujagali gindi wano kukaluma nawalala gugali kendiira ddy ati hm? ngaabantu bakuddukako nga gogamba ngaoyomba ti obwo busosoze ebyo obubbi owoolwatu nobabanaku banno era ebyo byebituma ebibiro bitemo bimalawo hmm. singanga amasanyalaze ngaga otugalabye ne bagaleetera abantu yali badde lwakyo yegomba okuba n'amandaaga okukuba omuliro gujja okumwonana n'amaaso eyo yayogedde ku masanyalaze i appreciated akonye ku nsonga yes n'ebirala bwebituba bibiri ate omuntu omuntu gwojja okukulembera n'omufuula omuddu mu nsi hmm. tuli baddu ebyo era nga bweyagambye nti bampita emabega ddala wano omuhakanizi ayita esente za disitulikiti zitusolozeza mu manda nakina n'empooza aziteeke mu national treasury ate tudwe eluwero tuge tuzisabeyo zidde zikole iyi bukutufu bwa kikaati obwo ombalamu amagezi n'omuzungu omukolo nikyatakola buganda yago yesolozanga omusolo gwayo ah, ate ne central gavument enegiwa grant naye ate gwe ngaoyitayo mpite bwetabula kikaki lwaki webala ti muhakaniza oyo yekka mu ggwanga ye mugezi era ye muntu mulamu senga olumuntu ogekiro ngensobe osigaze basiru aa batufuze buddu abo aludde abalabe nga bweyalabyaba amasanyalaze nebyo abirabe yali musajja mukulu tumugee twagala nfuga ya federo ejo tuyamba kubanga buli kitundu gwonanyini lubuto gwolupimira ajainobuntu bwobwegenga nga bwebwe kitufu nanyini lubuto ngalugerera kati Museveni yabadde alina otugera abantu kaakati anti bw'abanga yalugerera singa ebitundu bino byali badde byetegekera era nebyeterereza naye ate bwogamba nti ate baziyiteyo bwozitwala mu national treasury ne bazikomyawo dubata abazibba osanga bagenze ebyo kwekutugongobaza awo kuba tugongobazamu nga be yalabyaka amasanyalaze n'entambuza ye sente nayagirabe bwatagobye ku bantu naffe kutulagaku bukakanyabu nti anyiize naye nanyiiga okunyiiga okwo okutugumaaza abantu tebagenda kudda hmm. ah, ah, ah, awo nagisiimyemu awo bino ebirala byabadde ayogere enkumu liitw ebyo waliwo bayigiriza bayigiriza waliwo asinga omuyigiriza obubi munanga bwe baddayo okusoma obubbi ne beyongera the higher you go the cooler the cooler to becomes buli weyongera waggulu weyongera kuwola buwozi nolwensonga okula bulungi bwensi yaffe uganda haji tugenda taka kunaku olwenkya kuba nti nemirimu mingi gimutwalaganya tusima tusimira ddala haji owalira kikazi otuwadde oba biri we obaemu yokka mm. zitukolera mm. kugamba oba osomesa ensi yes kyebatategedde eh. bakitegeera bagamba adingana amawolo ye agajjako omukkuto bonaokomangaogerabtnaaawo mm, mm, mm, nakitegedde kaakati ekintu ekyo hmm. ebitongole ebyo byabantu bagezi naye batubbye nnyo era kyobudde olaba nti beoyita mu bibuga ebizimbe babizimba behicrepas eh? hmm. nebigenda waggulu naye nga omulala nga nekikumi nomuwa siringi bitaano bwati najula okudda mu diira asine ti zino zokka zokka bweziti wansi sente tezikyaliyo bazinunye bazimazeeyo ah, ayagala kufuga bimongwa bwebityo hmm? bawandiike nti omusajja yasanga abantu beriisa bekola bati bekola yagenda okgenda hmm. ngaensi agiyiye ebyo byafaayo biri byafaayo ki

kuyitiridde kakati zo zonna zemwewola amasanyalaze mugatuseera amafuta mugatuseera buli kimubakisa kakati pakeni zezo bakola zeziruwa mm-hmm. ah, bwokulaba abalala nga bavuza emotoka bangi kubanga abantu okubaamu tetuli obukaddaana mm. ngaolinayo akakadde kamu nekitundu gakekalina emotoka bwezitambula mu kkubo oyinza oga nti buli omu mugagga naye galebo hmm. ey'obunaku eyitiridde eh, kale nno nga batulaba mu nnaku lwaffe olw'abakozi be olw'ensi yonna tuluyiseemu era nalwogerakuwa nendulaga nti fenna teri atali mukozi naye fe twali tutwala nti abakozi nga tubakola tubala abo abasasulibwa gavumenti nekolera gyange naye muki mukozi naye nalwo olunaku lumukwatako twalwiseemu bulungi naye oliwe yagamba nti ekibuga ekyo bekireeramu abantu ataano ndikisonyiwa bebataliwera nebawera asatu nti bebataliwera asatu ntiende bebali ati abiri besirigaweza tiendeera ndikisonyiwa nayere kiriberamu nga kisigaddemu ogwo ndi ekibuga ekyo kirifuna emikisa ku lwoyo omu kakati n'olwekyo no sipiiki eno yanamidde ku lwekyo bweyayogedde ku bubbi bw'amasanyalaze numwa kumagezi ni utongole bera abikuba mukoto abikuba mutoche akoma to 10 na mpira mikoza tuna na tubatumide ku mara nyuma bwo kutwagala mabali mu haya bali mu Abu Dhabi bali mu Oman bali mu America haji wali haji da tuna tuna tuna kuona edua tuna tubagala ya fe tubagala ya mikiza mm wobole kuja ku mukoro twaja tutandikira na kuona <coughs> haji hmm?